Sim. Mas tem que ir. И все. Покурю колбаса. Я так убежала, человек. Push, push. Enemies ahead! فنش فنش فنش ابدا يا البيض تقلد زحف ولا اكتب اكتب الكل انت اكتب الكل اي تقعد الطاوله هذاك هذاك يا يوسف اتركوا اتركوا طوى طوى طوى اتركوا اتركوا اضربوا كمبر يا إيه، مستمز ده حاسب حسابي يا ابو الشباب <laughs> <laughs> نومي ابلع عاش آه. وصلك والله آه، رحت اكل علي آه، بدي اكل